En el año 2020, de los 340 municipios de la República de Guatemala, 176 registraron acciones de conflictividad social, que representa el 51% del territorio nacional. La conflictividad social nos afecta a todos y todas, por lo que es preciso transformarla para el desarrollo del país.